A few moments later ayun, what's up mga kindres? Nandito tayo ngayon sa Cabaniko, Tumare. Kasama ang pamilya ko. Easter Sunday, vacation. Yan. Supunta na tayo mamaya sa pool. Dito muna tayo ngayon. Dahil maghintay ako ng kuya na pupunta doon. Doon tayo papunta mga kanjiris doon. A few moments later. So yun na mga kanjiris, ako lang isa pumunta sa pool. Lapit na tayo. <laughs> Yun. Saan yung pool? Ayun. Uy, may moon pa. Ah. Saan? Doon. Malapit na tayo mga kanjitis. Sa pool area. Yun. May nakalagay na. Yan, saan yun? Yan. Yan, nakalagay. Yan. Pool. Yan. Dito na tayo. Yun. So, ayun mga kinilis. Nandito na tayo. Lang. At, ayun. dito na tayo tatlong pool to may 4 feet, may 2 feet at 3 feet pasunod-sunod <laughs> dito tayo mabalik na ako a few moments later so yun mga kagris yan uy <laughs> sirap na ito Dito tayo. Teka dito lang. Wait lang. Teka dito lang. <laughs> dito, dito tayo. Uy, ito. Dun pala ay tupit. Dito ay yung malalim. Taga dito sa akin. Yung kuya ko at mama, yung mama ko at papa ay nagluluto ng isda. Yan. Mag-picture kami maya. <laughs> Bawal ito ibaba. Masira. So, ayun. Pupunta tayo doon. Saan? A few moments later. So yun mga kanjiris, nandito pa kami sa Cabaneko, doon tayo pupunta. Nandito ako ngayon sa dagat. Ang init dito, <laughs> Diyos ko po. Nakikita nyo naman na ang init. <laughs> Ay, may bata. Dito tayo pupunta. dito. Wait. So, dito na. Yun. Uy, baka malaglag ako. Yan. Wait lang. Picture ko muna. A few moments later. Tayo mga kanjeris. Kanina nakaligo ako sa pool at dagat. At sa dagat. <laughs> Oo, tama. Dito. Favorite ko talaga ay swimming pool. <laughs> May nakalagay. Caution, no diving. Hindi ko marunong mag-dive. <laughs> dito. Mag-dive dito. Ay! <laughs> Itim ko na. ko po. Pangili kanina eh. Hindi na malalim. Kanina sa akin. Kanina sa akin. Naga dito to. Ayan. Naga dito. Yan na lang. Dito naman. Yan. Ang limig. po. Yan mga kanyari. Yan. Wait lang. Nililibot ko kayo. So na kayo dito guys sa Cabinico Tumari sa Davao del Norte. Ang entry, ang entrance lang po dito ay 250, one person. Punta na kayo dito. Ang ganda dito guys, promise ang ganda. Punta na kayo. Kami lahat ng pamilya ko ay 8. May isa na kaibigan sa kuya. Kaibigan. At ayun ang mga kandiris, ang init. <laughs> At ayun mga kanjiris, babalik na ako. Uy, hindi na ako maklaro. At babalik na ako mga kanjiris. Kain muna ako. Nagugutom na ako. babalik <laughs> na ako mga kanjiris. Makauwi kami mga gabi na. I-update ko lang kayo. Baba na tayo. Babalik na ako mga mga kanjiris. A few moments later. At dito, may bar din. Yan. May kinubar. Yan. At dito, may restaurant. Kung oh, nagugutom kayo, punta na. <laughs> yan, sa restaurant. Yan. Hindi ko alam anong pangalan ng restaurant. At yan lang, kakain ako. <laughs>